يا جماعة أنا عايز أعرفكم بالكلب اللي اسمه سلينكي لأن أنا فعلا قررت إن أنا أعمل قصة عليه هو بصراحة بالنسبة للناس اللي عايزة تقتني كلاب يعني بصراحة هو عجبني أو هو من الآخر بيسلي ويضيع الاكتئاب وكل حاجة هو بس هو ليه سلوكيات غريبة وسلوكيات خاصة جدا ودوت كده الفيديو دوت أول فيديو للتعارف ما بيننا وبين سلينكي ولسه بقى التكملة هتبقى كذا جزء إن شاء الله طريقه لقائه لما بكون جاي من بره وازاي يسلم عليا وطريقه لعبه وطريقه نومه وازاي ان هو لما بيصحى من النوم يجي يصبح عليا فبالنسبه للناس اللي عايزه تقتني كلب يعني انا هوريهم الحياه مع الكلاب في المنزل او الحياه مع الكلاب في البيت واتمنى انهم يستفيدوا يفكر بقى يشوف الوضع ايه هيناسبه ولا مش هيناسبه لان مش كل حاجه حلوه مية في المية في حاجات حلوه وحاجات وحشه وان شاء الله هنبدا بالفيديو التاني باذن الله قريب كده دوت الجزء التاني من سلينكي المفروض كده انا بتكلم في الموبايل هو كده مش عايزني اتكلم في الموبايل بيقول لي العب معايا اهو بيخبط التليفون بسنانه وقصدي بمناخيره وبيقول لي ما تتكلمش في الموبايل وقعد يشدني من التيشيرت بس اعتقد التصوير ممكن يكون مش واضح شويه انا هحاول اوضحه هو كده اهو كده بيزق وبيقول لي يعني ايه بمعناها ما تتكلمش في الموبايل فانا مثلا لو جيت دلوقتي مسكت الموبايل هيقعد يخبط الموبايل يا سلينكي بس قلت لك انا بتكلم في الموبايل مش بقول لك بس ها لما اقول لك انا بتكلم في الموبايل يبقى انا بتكلم في الموبايل خلاص هو دلوقتي عايز يتدلع يعني انا لو بصيت له يروح جاي يقلب نفسه كده ايوه والمفروض العب في صدره بقى عشان ايه ان هو يقول لي اهتم بيا شويه انت قاعد تتكلم في الموبايل ليه اهو كده انا بلعب اهو صدره وبجي اطبطب عليه و... واديله ايه اللي هو اهو بس خلاص عشان انا بتكلم في الموبايل قلت لك قلت لك انا بتكلم في الموبايل خلاص اسكت ماشي مش عاجبه الكلام كده مش عاجبه اهو بيخبط اهو عشان انا لسه برضو مش مهتم بيه كده في الجزء دوت هنشوف سلينكي المفروض ان هو انا كنت بتكلم في الموبايل وهو متضايق ان انا بتكلم في الموبايل فانا كده دلوقتي همسك السماعه من ناحيته واتكلم في الموبايل الو ايوه مين معايا ايوه ايوه ايوه لا فعلا انا بعمل نفسي ان انا المفروض ايه بتكلم في الموبايل كده والكاميرا متوجهه ناحيته فهو كده المفروض هيبقى ايه هيبدا ان هو يزق السماعه ويخبط على السماعه بس واول واول ما يزعق لي اي ابعد قلت لك بس بس ها قلت لك بس عشان بتكلم في الموبايل خلاص قلت لك بتكلم في الموبايل بطل الحركات دي هو اصلا طبيعته كلب متسلط برغم صغر حجمه هو مش عارف حجمه الحقيقي هو فاكر ان هو اكبر واحد في البيت وهو بيمشي البيت هيبدا يسرق الشبشب طبعا عشان يعاقبني امشي خلاص قلت لك بتكلم في الموبايل ابعد يلا خلاص امشي مش قلت لك بتكلم في الموبايل انا ها قلت لك بتكلم في الموبايل يبقى خلاص سلينكي قلت لك ايه قلت لك بتكلم في الموبايل خلاص ايوه كده صالح صالحني انا بتكلم بالنسبه للناس اللي هي كارهه تربيه الكلاب لا الكلب على فكره فعلا بيضيع الاكتئاب بالذات لو واحد يعني عنده اكتئاب او لو واحد عنده وحده او ملل ان هو بيعتبر ان هو شخص يعني كانك قاعد مع حد بس هو دوت متسلط شويه فهو اصلا كوميدي يعني فعشان كده انا بصوره اصلا ولازم قررت ان انا لازم اعمل له سلسله من الفيديوهات والسلسله التانية هتبقى ايه لما بيجي ينزل في الشارع مش مقتنع بحجمه يجي يتخانق مع كلاب كبيره اكبر منه حتى هما بيبصوا له باستحقار ومش عارف حجمه وبعد كده هوريكم التعامل ازاي ان هو بيتعامل مع ابني بيتعامل ازاي اللي هو العدو وفي نفس الوقت الصديق بس مع الجزء التاني ان شاء الله سلينكي سلينكي كده هو المفروض مخاصمني تقريبا سلينكي ماشي خلاص مش هكلمك انا زعلان منك مش هتكلم معاك خلاص امشي يلا امشي يا سلينكي خلاص سلينكي مش هتكلم معاك مش هكلمك خلاص هو كده بص بيبص لي من طرف عينه سلينكي قلت لك مش هكلمك خلاص هتصالحني طب خلاص يلا صالح يلا مع السلامه يلا طالما شغاله ازاي؟ كده كده الفوضى سوري إيه الفوضى كده القرف ابعد يا امان عنه عشان ده بيتعاقب انت زفت كرنكي باد بوي باد بوي زفت كده وانا good boy ايوه محدش يكلمه خالص امشي امشي وحش كده كده ماما محدش يكلمه